30 años enseñando a pensar a mis estudiantes. Ahora los matan por expresar lo que piensan. Hashtag 27F. Hashtag SOS Venezuela. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.